Γεια σας φίλοι μου, ήρθε η ώρα να σας δώσω μία συμβουλή όσον αφορά τα γυαλόχαρτα. Θα είναι τα γυαλόχαρτα τα οποία τα χρησιμοποιούμε ε, στα κέντρα τριβία. Ε, επειδή δεν μπορώ να βρω πάντα γυαλόχαρτα με τρύπε ώστε να δουλεύει ο απορροφητήρα τη σκόνη και επειδή αυτά είναι πολύ πιο φθηνά, τι κάνουμε. Αγοράζουμε τα απλά τα γυαλόχαρτα και παίρνουμε ένα από αυτά που είναι με τρύπε. Το βλέπετε εδώ το τοποθετούμε πάνω στα γυαλόχαρτα για να έχουμε ακριβώς τα σημεία που πρέπει και παίρνουμε μια σγρόπια βλέπετε την οποία την έχω αγοράσει νομίζω ένα ευρώ το πήρα αν θυμάμαι καλά και με αυτή τη σγρόπια πολύ εύκολα με ένα σφυρί τυπώντας γύρω γύρω και όπως βλέπετε έχουμε τώρα τέσσερα μαζί γυαλόχαρτα τα οποία έχουν τις τρύπες που είναι σας είπα πολύ πιο φθηνά από αυτά που είναι με τις τρύπες και μπορούμε να βρούμε έτσι ό,τι νούμερο από γυαλόχαρτα θέλουμε πολύ εύκολα και πολύ οικονομικά. Είναι ένα απλό τρικ το οποίο το ανακάλυψα μόνος μου σας είπα λόγω του ότι ε, δυσκολεύομαι να βρω γυαλόχαρτα με τρύπες στα ε, στο πάχος που θα ήθελα. Αυτή ήταν η συμβολή μου. Ελπίζω να σας άρεσε.